Hmm? 응? 예? 응? 哎呦我的妈！有人。 Hum? What? A bolsa baixinha. Oh, <laughs> no, no, no, no. Oh, <laughs> oh, Thank you. 嗯。有人。